sa loob sama dverí zamkla. Ej, kazala mi príti, ej, sama dverí zamkla. Hej, keď ostávaj zdravá, hej, moja pravda.